السلام عليكم وبركاته فيديو جديد من القناة بقالي اسبوع منزلش فيديو الفيديو اليوم هيكون واقعي ومش هطلع كداب فيه مطلعتش كداب طبعا يا جدعان الفيديو اليوم راح يحكي عن ازاي نشغل نت على الكمبيوتر لاحظ معايا النت مش شغال على الكمبيوتر اهو يعني مثلا ازاي نشغل نت على الكمبيوتر من ايه من الواي فاي اللي موجود في اللي هو موجود في الموبايل عفوا آه. نيجي هنا اختار آه. طار احنا مع على لازم نخش على عدد من اي مكان يعني نخش عدد الاعداد بتتغير في اي هاتف انا نخش على اعداد خش دور على الرابط ورقات الاتصال محمول محمولة موجودة في اي موبايل عفوا هتفتح الرابط ونقاط الاتصال المحمول محمولة المفروض يا صديقي ان احنا تبان عندنا قبل الشكل ده هو هنا كده هنا ربط USB وهنا ربط بلوتوث اللي احنا علينا هتظهر بالطريقه دي ضغط على صح عليه ربط USB وربط بلوتوث اضغط على علامة صح بس ده إيه اللي انت هتعمله طبعا مش موجود عندي زي ما قلت لكم ليه لان انا وراكم سريعا كده الموبايل لان انا مشغل وراكم في غرفه المطور مصاح USB آه هي دي مساحة يو اس بي اللي انا مشغلها طيب نخرج كده عرفنا ازاي نصلح في مشكلة بتقابلنا دلوقتي انا هقفل البرنامج ده اهو قفلته عشان اعرف اشغل لكم النت على الكمبيوتر البرنامج ده هيكون شرحنا الحلقة الجاية بس كده احنا عملنا كده اخمل من بكل حاجة زي شايف كده نعملها نعمل ايه عشان نشغل النت على الكمبيوتر طبعا هوقف لكم الفيديو عقبال ما انا افعل آه، اللي انا قلتلك عليه اللي هو ربط يو اس بي وربط بالبلوتوث اما يا جدعان بعد ما شغلنا النت في مشكلة واضحة يعني شغال عادي وكل حاجة شغالة بس في مشكلة واضحة مش مخلية النت يشتغل احنا يعني مثلا لو كنا نبحث عن موقع شهير مثل مثلا موقع يوتيوب ودلوقتي دور على حاجة واعملها هي دي دور على فيديو لقاه زي الفيديو ده مثلا ولقاه وعرف منين يشغل بس المشكلة دي قابلته انا هحلها لك بقولك your clock is behind إن لازم تظبط الساعة الساعة مش مظبوطة فانت لازم تظبطها هو المفروض ان احنا الفين تمنتاشر سبعتاشر او بنظبطها من هنا كده او تظبطها هنا ولا تشيز اد برضك نفس الكلام مفتوح لغاية المهم احنا عندنا 18 ابريل سبعتاشر يعني الساعة كده مظبوطة اوكي اوكي نجدد الصفحة مثلا نجدد الصفحة إيه تبقى مضيع المهم أنا هقولك ايه الحل عشان سرعة النت تبقى سريعة الحل انك تسرق الشبكة قدامك او قدام بيكو هو هعلمك في الفيديوهات الجاية ازاي تسرق آه، المهم تسع شبكة قدامكم والحل ده آه، لما تسرق الشبكة قدامكم تقدر تخلي النت يبقى سريع وكل حاجة وكأن الواي فاي ده محطوط جنبك بس كده دي كانت حلقتنا اليوم أتمنى ممكن اشترك في القناة زر ذلك على زر اللايك لازم كل جديد كان معكم أحمد